Ma che sono questi influencer? Tu capiremo, boh, dammi cazzo. Non Muovi solo le mani. Oh, ma perché muovi le mani? Perché con le mani così? Ma quando io mangio, capiremo chi si cazzo da me. Ma perché sopra me ne vai, sti meno, tu. Capito, capi? Oh, e gli altri dalla parte di me. Oh, che avete di meno? Scusa, ma si può capire perché non parli? Ma perché sei muto? Ma perché fai così con le mani? Oh, che cazzo di mietta così? Che cazzo è successo? Ah, ma vaffanculo, prima, dammi, re. Tu cazzo la palla. Ma c'è questo sistema di cose? Oh, ma che è questa schifezza? Chi è questo che sistema di 500 miliardi di euro? comunque, scusa se sei caduto dalla macchina, ma c'è qualcosa che mi vuoi dire? Oh, X2, i manichini, accesso i manichini, do, i maneskin, fai bacia fatti no abito, vera band, daniano, tanushka fino a fatto, come destra, va fa nulla, dai, no, e i manichini, lo fai, non la meno, fai, non la meno colga. Oh, veloce, puglia, la veloce, a fatta nera, a fede snick, da dejunuto, oppure fa la cameriera per servire, dice, eh, vale un po' di bene, perché cazzo. Oh, mi piace il video, clicca la campanella, la campanella dice, la campanella normale, la campanella, la campanella, mi piace, va a fare un po' meno,